朋友思思非常好奇，为什么大家喝酒后反应不一样？有些人喝酒后特别容易醉，有些人特别容易脸红上头。这个要从酒精的代谢说起。酒精又叫乙醇，在肝脏代谢。首先，乙醇要由乙醇脱氢酶代谢为乙醛，再由乙醛脱氢酶代谢为乙酸。缺乏乙醛脱氢酶的时候，会导致乙醛的堆积。乙醛呢，有非常明确的扩张血管的作用，所以。 乙醛堆积的时候会导致头痛和脸红，而这两种酶的数量和功能基本是由先天基因决定的，并不会由后天锻炼而改善哦。朋友思思前两天宿醉之后一直头痛头昏缓不过来，那么为什么大量饮酒之后会这么不舒服呢？这要从酒精的代谢说起。我们饮酒之后会摄入大量的酒精，又叫乙醇，乙醇在肝脏中代谢。 首先代谢为乙醛，然后代谢为乙酸排出体外。如果乙醇堆积过多，则会产生醉酒的效应；如果乙醛堆积过多，就会导致头痛、头昏、脸红、脖子粗。所以思思这么不舒服，是因为乙醇和乙醛还没有代谢和排出。我的朋友思思醉酒后去急诊，医生给她输注了两瓶葡萄糖注射液。思思很好奇。 为什么醉酒之后要输注葡萄糖水呢？因为醉酒之后身体特别容易缺乏水和糖分。首先，大量饮酒之后会导致胃部不适、恶心、呕吐，减少了水的吸收，增加了水的排出，导致身体处于一种缺水的状态。其次，酒精主要是通过肝脏代谢，减少了肝脏对于糖类的代谢，会导致低血糖的发生。所以，输注糖水的时候，可以同时补充糖和水分。 是治疗醉酒一个非常有用的治疗方式。我的朋友思思吃了头孢之后，不小心喝了杯酒，结果马上头痛、头昏、恶心、呕吐，全身潮红，被送到急诊。医生说这就是典型的双硫仑反应。那么为什么会出现双硫仑反应呢？因为大多数头孢含有一种类似于双硫仑的结构，它会抑制乙醛脱氢酶的活性。 导致乙醛代谢减少，堆积增多，而乙醛有明确的扩张血管的作用，它会导致头痛、头昏、恶心、呕吐、全身潮红等不适的表现，而这就是双牛轮反应。